बॉन्ड को ए बॉन्ड को হ্যাঁ এটা জায়গা খাইলা কাইটা কলুস নেই তুই কাইটা করি নাই মই ইতি খাই গিনা চুস্তে বে তুই খাইটা ন করবার আলে কম খে তুই বন্ডকু ইতি তুই খাই গিনা চুস এ বাটকে গোটেলো গালা আছে হো মই তাহ জাগি আছি এ বাটকে গোটেলো গালা আছে তে সেটা গিনা মই জাগি আছি তি বন্ডকু ও যে তুই খাই গিনা জাগি আছিস তা কত লোক মুখে আইছি কিনা তার সঙ্গে সিগুরি জীব আমি জাগি আছি মই ତାର ସମୁଦାୟ ସୁତୁଇ ଏ ବଣ୍ଡକୁ ଏଟା ଖାଇଟା ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ବଣ୍ଡକୁ ଏଟା ଆଜିକାଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନହେଲେ ମୁଇଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ଆଗା ତାହା ଯାଇକି ମିଶିକରି ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ବଣ୍ଡକୁ ତୁ ଜାନୁସ୍ ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ପୁରା କରା ପାକା ଚିକେନ୍ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଠିକ୍ ନାଇଁ ଖାଇବାର ନାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଜିକାଲି ମୁଇଁ ଖାଇବି ଆଗା ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଦେଲ ଯେ बंडकू तक चिकेन खाइले रोग होइलानी कहे तु खाई कि ना चिकेन खाइलुस नहीं चिकेन खा ना तु बुझलुस कि नहीं अभी ठीक है चले नो खाई हो मुई देख नहीं मुखे नो खाउस देख अबे नो खाई हो मुई नो खाउस बंडकू चिकेन मुई खोई देली नहीं देख तु खोई देले मुई चिकेन नो खाई के मोर इच्छा मैं खाई तो चिकेन ए बंडकू काट लो ये आसी रोई गरी खाइडा बोलता लाओ तो चिकेन खाना है बोला आधी घंटे सोत का तो खोई लाओ से चिकेन खाइले खाई प्रॉब्लम होइला जे अदे चिकन खाले रोग होइलन जनस नहीं तो ये चिकन खाना तो है बोंड को तुए बे चिकन खाले रोग होइलन के बेले ओए तो ये चिकन खाए के ना दरिया जो स्पिंग दे सन रो रो मका कोइला लोके नहीं दिखाओ से ए रो रो रो रो मका से और लो आगे छड़ दे ए रो जाने रो रो रो रो ये उठ गेला नहीं ए आ लो पातो तक के दन से गाड़ी के से गाड़ी फॉलो करो जो जो दाफरे जो से गाड़ी के जो दाफरे ए बाट के जो ए बाट के गला दाफरे जो जो ले बाट के ये दे गोली भीतर के जो हमें ये दे लेने गलतियां करा लेते हैं ए रुआ रुआ रुआ रुआ उतर उतर तई उतर के ना तई उतर वाले उतर খাইটা ইলাও বন্ডু रो मैं তোকে कोइले नहीं तो करो ए मन के दुई लोग के मिडा बुदे भीतर कोइले नहीं रो उंदा ने एटा तुम दुई लोग बाटा करा चेंज नहीं मके বন্ডকু খাইটা ইলা কইবে তুই কই রইলস কিনা চিকেন খাইলে র কইলানি বলি করে সে চিকেন আনি আছে তুই টেস্ট করে দেখালে বন্ডকু খাইটা আইলা বন্ডকু তোকে চিকেন খাইলে ৰোগ হৈছে বুলি কৈ তাৰ লিখিনে মই তোৰ নাৰাই তাৰ লি ৰোগ হৈছে বুলি কৈ